Thank you.

Thank ngene Mas Rita Rudi jadi doa aku nangis mungkin doa. Iya tahu. Aku nut nangis dulu kudu pinggir ya Yohan kamu juga berarti lek boleh iya. lah. Iya. Tapi itu aku sesekali aja aku buka kamera. Oh. Orang tak ada aku tengok tak ada yang perempuan kok. Oh, no kok. yang nampak muka dia dalam benih kenangan. Oh. sejak dia aku buka. Nangis aku nangis yang pinggir Pak Ustad pertama. Pertama Pak Ustad. sinyale rada ewo dadi